هب لي توبة وغفير ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم في ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم هب لي عظيم هب لي توبة وغفير ذنوبي فإنك غفور تبلي توبة وغفير ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم توبة وغفير ذنوبي فإنك فإنك غافر الذنب العظيم هب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم هب لي توبة وغفير ذنوب فإنك غافر الذنب العظيم هب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم هب لي توبة واغفر ذنوب فإنك ضال العظيم هب لي توبة وغفير ذنوبي فإنك